अबे सैम बकिया इसकी खोपड़ी उल्टी पुल्टी हो गई है अबे जल्दी आके देखो सालो रावण के खानदान ये ये गर्दन नहीं ये उल्टी है तो उल्टी क्यों थी <laughs> 你别笑！啊！啊！